Ну чисто, не чисто. Анда. Андер я. Андер здесь. Еще пестрой. Найс. Мид один, мид один. Один мид, два мид. На боксах один оранжевый. Пашку дал нам. Мять, мять, мять. Давай, давай. Каленый, wow. oh Кокоти! Минус 63 вообще. Я сам смерть. Udělal si pěkně skurvenou chybu, frajere.